Bueno, ja poden vostès comprovar l'arribada de tots els xiquets dels Alpes. Me pareix que estan contents també de veure els pares. Dóna molt de gust. <laughs> però tots tenen molt bona cara. No sé què serà això, però tots tenen una cara molt, molt alegre. Bueno, a veure, com s'ho heu passat? Molt guai, això, això està molt guai. Sí? I tu ja saps esquiar? Què? No, no. Tu, tu ja saps esquiar? Sí, un poc. Sí? Ara, ah, i què és el més bonic, l'esquí alpino o l'esquí de fondo? Eh, l'esquí pino. Sí, és més divertit. Ah, la treta és que fer força. Sí, sí. Ah, vale, gràcies. Bueno, anem a veure. ¿vale? Ah, genial. Ui, mare, este xic què li passa? A veure, si tenim uno que tu, tu has estat també en els Alpes i t'has constipat o què? No, que va. Ah, això ha sigut ara, de la calor. Un poquet. Bueno, què és el que més t'agrada de tot? Os esquiar i patinar sobre hielo. I ja saps parlar francès o què? Un poquino, un poquet. Un poquino. I vosaltres, què és el que més vos agrada de tot? Esquiar i patinar sobre hielo. Ah, sí? I patinar. Però ja heu estudiat molt o què? Sí. Ah, també? Vale, molt bé, pues, enhorabona, eh, per haver estat allí. Dinos-lo que heu fet, dinos-lo que heu fet, les caminates que heu fet. Vam fer 12 quilòmetres a peu. Vale, no, anda, pues estareu, estareu molt en forma. Sí, la sí. de la montaña. <laughs> Ya van a ir vosotros la noticia de que había estado en un refugi a pasar la nit. Sí. Mos había y ya ja a vam 12 kilómetros a peu en els es Vaya, vaya. Qué chiques. muy bien, Vale, hasta luego, eh? Bueno, así tenemos a la maestra Hola, Mari, ¿qué tal? se se pasado? pasado? Molve, categoría. Sí? Algú la pena ¿Ya sabes esquiar? pues, eh, sé caure bacs, però un poquet d'esquiar, esquí de fondo, més que esquí alpino, perquè esquí alpino sols farem dos dies. Perquè n'hi ha poca neu. N'hi ha poca neu perquè fem molt bon temps, anàvem marea curta. Madre! Molt bon, igual que sí. Bueno, i les classes, què? S'ha donat classe o no? S'ha donat classe, el que passa és que s'ha donat classe molt eh, estructurat allí, perquè per exemple hem fet un periòdic que sí que és francès de Moratros, han donat classe de matemàtica, no puc donar un dia, hem estudiat tota la comarca... Bueno, si tens el marido crec que això també és important. Eh? Sí. Vale, hasta luego. Vale. Bueno, així tenim els dos xics que acompanyaven el grup. A veure, quina era la vostra feina allí? Monitors, de tindre en compte dels nanos. I què més? Cuidar els xiquets i, i ensenyar-los una miqueta a esquiar i això o sigui que vosaltres feu de monitors també d'esquí. Però això ha sigut una sort que sabereu esquí, que això, quan vau anar en principi no se sabia que ah, anàveu a fer aquesta faena. Els monitors eren francesos i nosaltres el que, tan, el que Ajudant. era d'ajudar. Sí, sí,